Sunt două terenuri care sunt amplasate pe o parte și pe alta a drumului județean. Pe terenul pe, pe care Chevron l-a concesionat de la primar, care a fost împroprietărit în mod ilegal, Chevron și-a instalat niște garduri de plasă de 2 metri înălțime, da. care au fost demolate, într-adevăr, ilegal de către da. manifestanți pe 7 decembrie. Pe partea cealaltă, pe un teren proprietate privată, a fost amplasată o tabără de rezistență cu acordul proprietarului și ă, în mod abuziv, mai întâi, jandarmii au venit cu gardurile acelea pe care le cunoașteți. Pe proprietate, pe proprietate privată, deși deci nu aveau voie. Înainte de instituirea stării de necesitate, deci ei au, au fost încercuiți pe... Deci mai întâi au fost ă, alungați, după care încercuiți, ă, abuziv i s-au pus acele garduri. Da. S-a mai întâmplat o chestiune pe terenul proprietate privată. A fost instalată această tabără de rezistență, care era o remorcă improvizată și niște lucruri și aceasta a fost demolată de jandarmerie pentru că nu respecta condițiile de sanitare. Tulburarea de proprietate este un articol în codul penal iar jandarmii au acționat pe o proprietate privată, fără niciun fel de drept. Deci, jandarmeria nu mai are acolo o activitate care uh, e în sensul misiunii ei, adică apărarea liniștii și ordinii publice și garantarea cetățenilor, garantarea liniștii cetățenilor dintr-o comunitate. Ei sunt în, s-au întors împotriva cetățenilor. Semnul simplu și cu mare forță de diagnostic, fiindcă acum acolo copiii din sat exact, aruncă cu pietre după mașinile jandarmei. Deci asta e semnul că noi nu mai vorbim acum de jandarmerie care este acolo ca să apere cetățenii. Ei au fost diagnosticați de cetățeni, ei sunt acolo ca să apere altceva împotriva cetățenilor. Astăzi trebuie, din păcate, să rediscutăm toată situația asta din, din, în contextul mai larg al uh, celor petrecute ieri, marți, adică în, în Parlament, Ă, când ă, abuzurile prilejuite de Chevron și respectiv de Roșia Montană Gold Corporation ă, au expandat și generează un cadru mult mai favorabil unei funcționări a statului întors împotriva cetățenilor. Statul care își consolidează o imunitate, nu intru în toate detaliile, dar din punctul meu de vedere aceste situații sunt în relație directă. Avem două exemple concrete, două cazuri particulare, ceea ce se întâmplă la Pungești și Chevron în general în România, pentru că nu e numai la Pungești, și ceea ce se întâmplă cu Roșia Montana Gold Corporation, lucruri care nu sunt decât semnalele unei dezvoltări la scară macro uh, în România. Deci, reacția noastră ar trebui să fie orientată și este deja uh, orientată împotriva clasei politice care a inițiat aceste modificări ale codului penal, care le permit să facă tot ceea ce uh, nu, nu intru în toate analizele, sunt deja la îndemâna tuturor. Există o acțiune depusă la Tribunalul Vaslui și care se va care s-a judecat ieri și pentru care instanța se va pronunța azi împotriva uh, stării de necesitate sau de siguranță națională deosebită pe care jandarmii au instituit-o acolo și care le permite practic să facă orice. Uh, o să vedem uh, decizia uh, Tribunalului Vaslui. Dincolo de asta, sunt câțiva avocați din zonă care apără pe, pe cetățenii de acolo pentru că au fost primite sute de amenzi și au fost deschise câteva zeci de dosare penale, deci ei sunt în momentul de față sunt depășiți și uh, mare, marea lor majoritate lucrează pro bono. Uh, ei, totodată, avocații din Vaslui uh, apără, sunt câțiva avocați care apără uh, consiliile locale ale comunelor care au dat în, uh, care au, uh, au interzis explorarea și exploatarea gazelor de șist. Până acum, Tribunalul Vaslui s-a pronunțat, după cunoștințele mele, în 11 dosare. Deci este, sunt decizii emise de consiliile locale ale comunelor care interzic uh, explorarea și exploatarea gazelor de șist pe teritoriul lor. Toate aceste uh, hotărâri de Consiliul Local au fost atacate de către prefect Există cel puțin 11 procese la Tribunalul uh, Județean Vaslui, dintre care în 10 dintre ele prefectul a avut câștig de cauză și deci a, a, a anulat aceste hotărâri de Consiliul Local. În unul dintre ele, instanța a dat dreptate Consiliului Local, spunând că uh, Consiliul Local are dreptul să interzică explorarea și exploatarea gazelor de șist atâta timp cât gazele de șist nu sunt incluse în legea petrolului. Ă, toate aceste 11 procese, poate sunt mai multe, vor avea recursul la Curtea de Apel Iași fie indiferent cine a câștigat, cine a pierdut, partea adversă a făcut recurs și toate aceste procese se vor judeca la Curtea de Apel Iași. Chestiunea cu referendumul teoretic poate fi făcut un, o plângere penală împotriva prefectului, numai că știm cu toții termenul în care se soluționează aceste plângeri penale. Deci, practic, e ineficient să te aștepți ca peste 2 ani prefectul să fie, să fie o, o decizia procurorului de începerea unui penal împotriva prefectului. E inefectiv. Și la fel poate să fie o, o acțiune în instanță care să oblige prefectul să organizeze referendum, uh, la fel, uh, așa cum se mișcă instanțele, asta ar dura cam un an de zile până ca decizia să fie irrevocabilă.